Stoję tyłem do szkoły numer 27, a to jest ulica Kiemliczów, zabudowa deweloperska. Jeszcze raz Kiemliczów, róg rumiankowej, a tam też bardziej rumiankowe. Tam daleko, daleko widzisz autostradową wodnicę Wrocławia. 18 lutego 2000 2014 roku.